берүү антеннада жогорку жыштыктагы өзгөрмө ток пайда болот ток мейкиндикте толкун түрүндө таралган өзгөрмө электромагниттик талааны пайда кылат электромагниттик толкун кабыл алуучу антеннада жибергичтегидей жыштыктагы өзгөрмө токту жаратат эгерде сигналды чекиттерге жана сызыктарга айлантуучу телеграфтын ачкыч өткөргүчүнүн схемасында күйгүзүлсө анда кабыл алуучу түзүлүшкө белгилүү бир маалымат келип түшөт эгерде сигналды чекиттерге жана сызгычтарга айлантуучу телеграфтык ачкыч өткөргүчтүн схемасында күйгүзүлсө анда кабыл алуучу түзүлүшкө белгилүү бир маалымат келип түшөт